भैया गाजा पिलियो नीला बाबू टाइम के मारई छै हो भैया गाजा पिलियो नीला बाबू टाइम के मारई रिकॉर्डिंग स्टूडियो जनकपुर धाम नेपाल भैया गाजा पिलियो ओहिला बाबू टाइम के मारे छै DJ Umesh DJ Umesh DJ Umesh Sukhipur भैया गाजा पिलियो ओहिला बाबू टाइम के मारे छै तब पान किंग छीन लेल कई हो भैया छीन छीन लेल हो भैया पियत रही उख के अंदर देख लेल कई राइटर सतेंद्र ओ भैया देख लेल कई राइटर सतेंद्र राइटर सतेंद्र गाजा पियत रही उख